de jutges d'un jutjat? Et sento si de jutjat? <laughs> Menja, menja d'un penjat. A mig i mig de penjat. Bon dia a tots i a totes. El que farem a la sessió d'avui al curs de català és distingir una mica el que seria el verb ser i el que seria el verb estar. Perquè ja sabem que en altres idiomes utilitzem només una paraula per referir-nos als dos termes. En català, en aquest cas, són dos verbs diferents. Quan utilitzem el verb ser? L'utilitzem eh, per referir-nos a qualificatius permanents. Per exemple, jo sóc catalana. Què vol dir? Que avui sóc catalana i demà, quan em desperti, també seré catalana. Per tant, demà també puc dir jo sóc catalana. És una cosa que no canvia. En canvi, quan utilitzem el verb estar? Eh, l'utilitzem per qualificatius transitoris. És a dir, jo avui estic cansada, però demà, si he descansat, ja no estaré cansada. Algú em pot dir algun altre exemple? Digues-ho. Yo soy una dona. Y yo inmigrante. inmigrant.